dan assalamualaikum bersama saya Safuan kembali kita semula dalam horror indie. Hari ini kita akan main game yang bertajuk Toilet Room. Tandas tanpa buang masa. Jom, let's go. Um, ya, kita ada lighter dan juga kita di dalam tandas. <laughs> Ha. Lain kan selalu kita main game horror pelik-pelik je kan. Ha, ini lagi pelik. Start daripada dalam tandas. So dengar-dengar cerita hantunya kepala tandas. Ha, marilah. Oh, ni ada jalan lah. Ooh ada jalan Kita ni Pekerja pembersih tandas ke apa ni Di sini ada laluan Ni tandas open macam mana Tandas sebelah-sebelah macam ni And kau tengah tengah macam Hmm sedapnya Lepas tu ada orang sebelah kau ha, Macam mana Di sini ada jalan lagi Oh ni ni Jalan apa Oh jalan secret Oh Ah Bunyi apa tu Eh walau Eh, angsa. Eh, angsa satu kali belanja lagi. Ah. I haven't met people for a long time. What kind of place is this? I don't know exactly, but this kind of endless corridor full of toilet cubicle. Who are you? I'm just like you, the person who stuck here. How you survive here? Well, I found a mattress, I sleep on it. Tak busuk ke tidur kat sini? There is a water from the tap or in the extreme cases from the toilet. And the food is the, in the insects. Oh, dia makan. Dia makan semut, guys. Aku tak tahu apa benda dia makan dalam tandas ni. Binatang-binatang dalam tandas ni. Alright. Okay, mana dapat angsa tu? Dalam paip. Eh. Wow. Macam mana keluar? I have no idea to be honest. I don't even try. I heard a strange noise not far from here. And I'm afraid to go from my shelter. But my goose found some key. Maybe you found some use for it. Here, take it. Oh, dapat key. Yes. Baguslah angsa dia ni. Okay, dapat key. Ah, uh, terima kasih angsa. Pergi lu. Ah. Oh. Ha, jumpa pun. Finally. Yes. Tak tahu kenapa aku excited sangat dalam tandas pun. Dalam busuk tu tandas ni. Ya Allah, busuknya tandas ni. Terus what the heck? Ada Huh? Okay. sumbat Bercakap siap benda ni Satu lagi Eh ah. So aku kena cari Penyumbat Penyumbat eh Ah, Pelanja Pelanja guys Pelanja Alamak Nak kena cari pelanja lah pula Weh bodoh Hantu ah. Apa benda siap Jangan Sekejap, mati, jangan mati. jangan mati sama, 잡아! tolong 저놈! 저놈 다나스! 알루! 요! Is this the way? Yeah! This is the way, man! Betul, betul! Betul tu jalan ni, betul! Oh, tandas! Berkualiti! Oh, hidup! Ya. Lari, lari. Ye! Ya, ya, gerak, gerak, gerak, gerak, gerak. Okey, hu. Yes. Berjaya boleh pastinya walaupun setelah 6 kali gagal. Eh, lari lah, lari. Hantu tu kejar apa? Oh, kejar, kejar, kejar. Wah! Yo, yo, yo, yo. Eh. Lari, lari, lari lah. Sprint, sprint. Come on, come on, come on, come on. We got this, we got this. Come on, come on, come on. Wait, wait. Di belakang aku gila. Huh. Huh, jangan kejar. Oh my god. Alright, dia dah sawak, dah tak ada dah. Okay, I guess. Dia tu dia tak ada. Janganlah macam tu, okay. Aku tahulah aku curi kau punya plunger tu. Tapi janganlah. Uh, game ni boleh tahan juga. Boleh tahan susah, boleh tahan terkejut. Okay, gelongsor. Wee. Wait. Wait, eh, what? Oh, dia nak tadi. Ha. Ambil, ambil, ambil, ambil. Aduh. Ah, tekan. Okay. Ah, uh, iok. Ah. Ah. It's okay, it's okay. Ah, memang tugas aku untuk menyelamatkan. Why? Oh, kita boleh keluar dah. Finally. Guys, boleh keluar dah. Okay. Siapa kawan kau? Siapa yang... Ui, apa pipe ni? Sekejap. Pipe ni kawan dia? What the heck? Aku kena sedut. Wee! Roller coaster! seronok pula masuk ke dalam lubang jamban tu. Oh. Betul ke kita keluar ni? Betul ke kita nak keluar ni? What the heck? Kau banyak gila pipe. Aku dekat kumbahan mana ni? Hey! Allah! Ulang benda! Bos ke apa? Oh, shower? Aku tak kejut gila kau keluar dari situ. Ya, aku nak balik, aku nak balik. Oh, dia ucapkan tahniah guys. Aku cut terus kat sini eh. Dia macam bagi tahu yang uh, dia ni jumpa aku lepas tu dia ucapkan tahniah lah. Dia nak hantar aku ke rumah. Ha, itulah. Right, dialog dia banyak gila kat sini. Eh, Ini makan aku. Makanlah saya. Oh. Sekejap. Ini nak melemaskan aku ni. Eh, lemas, lemas, lemas, lemas. Oh, habislah aku matilah. sama tinggal. Dia kata dia nak selamatkan aku tapi dia bunuh aku. Tengok. Betapa scam ni tempat ni. Eh tak. Aku keluar daripada bathtub. Wait what? Eh! <laughs> Toilet room. Itulah dia. Oh aku selamat lah. Yeay aku selamat. So technically tu dia macam back room lah kan. Dia macam. Kan sekarang kan back room tengah viral. Jadi ni toilet room ni. Cerita dia lebih kurang macam tu lah Kita masuk ke dalam dunia toilet And then kita jumpa dengan Mama Angsa tadi Atau kita selamatkan tandas tu So macam tu lah cerita dia ha, ah, Penyudahnya kita selamat Rasanya lah kita selamat So itulah dia ha, Game indie horror kita hari ni Toilet room Harap-harap korang semua terhibur Aku dah sampai bersila dah Nak keluar daripada tandas tu punya lah susah Nak cari jalan sebab tak nampak So ya yeah, kalau korang suka dengan video ni Macam biasa like uh, Subscribe komen di bawah uh, nanti aku akan love kalau aku reply aku reply lah terima kasih banyak-banyak kerana menonton kita jumpa lagi assalamualaikum dan bye bye